premier maire de la commune de Pékin-Est, M. Ndiagatiam, il nous a appuyé, il a appuyé les femmes à mettre en place cette union, à mettre en place cette maison de la femme avec le partenariat du projet allemand KFW. Et le besoin de créer cet espace est venu des idées des femmes. Parce que au début, les femmes, les groupements n'avaient pas d'espace pour mener leurs activités génératrices de revenus elles travaillent, les femmes travaillent au niveau des maisons. Et vous savez, ici, la densité de la population est très forte. Au niveau des maisons, on voit qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a plus d'espace. Donc, les femmes avaient pas mal de problèmes pour exercer leurs activités. Donc, c'est ce qui est né, la demande sociale au niveau des femmes, de mettre en place une maison de la femme où les femmes se rencontrent. pouvez voir un groupement dont son domaine d'intervention est la couture. Vous pouvez voir de l'autre côté un groupement dont son domaine d'intervention est la teinture. L'autre, le micro-jardinage. Donc ça nous permet de regrouper l'ensemble des domaines d'intervention pour créer, pour créer un espace où on peut exercer et un espace d'orientation, un espace de sensibilisation pour qu'on puisse sensibiliser les femmes, qu'on puisse montrer la femme qu'elle a une place importante au niveau de la société. Parce que les femmes, avant la création de cette maison de la femme, les femmes exerçaient leurs activités dans les maisons. Les femmes étaient un peu analphabètes. Les femmes, quand on finançait les femmes, elles avaient des problèmes de remboursement parce qu'elles n'avaient pas assez de formation pour mener leurs activités à bien. Donc c'est pourquoi on a créé cet espace pour sensibiliser les femmes, pour former les femmes, en, matière de gestion, par exemple, gestion administrative et financière, en matière d'éducation financière, en matière de dynamique de groupe. Dynamique de groupe, c'est le plus important. Au niveau de la maison de la femme, il y a un espace, par exemple, il y a une unité de, transformation de céréales locales. Les femmes s'exercent au niveau de l'unité. Il y a aussi, nous avons accueilli le, le, le le guichet d'information, d'orientation et de formation des femmes, dont actuellement je suis la coordonnatrice. Nous avons aussi une boutique de droit, nous avons une mutuelle de santé communautaire. Donc la mutuelle, c'est sous la demande du maire qu'on lui a octroyé une salle pour la mutuelle de santé. Donc les femmes peuvent avoir des soins de santé primaires sans problème. Il y a aussi la boutique de droit, qui appuie les femmes. La boutique du droit a fait pas mal de formations avec les femmes sur les droits humains, sur l'importance de la femme, sur le rôle de la femme dans la société, sur le genre, sur la parité. Donc la boutique du droit, vraiment, c'est une importance capitale au niveau de cette maison de la femme. Il y a une garderie communautaire. L'idée est née lors de l'installation des femmes au niveau des activités. Parce que les femmes veulent bien venir à la maison de la femme pour mener leurs activités génératrices de revenus, mais au fond, elles ont parfois des problèmes, des problèmes où déposer leurs enfants au moment où elles sont là en train de travailler. C'est pourquoi on a mis en place la garderie communautaire pour que les femmes puissent travailler librement et déposer leurs enfants librement à une salle bien sécurisée et là où on enseigne aussi les enfants sur le cycle maternel et là les femmes on a, la tranquillité de travailler facilement et de retourner avec leurs enfants à la maison. nous sommes très solidaires. Nous avons, moi je suis ici à Pékin Est, mais nous avons un comité consultatif de la femme où toutes les femmes se regroupent. Il y a le comité départemental, il y a le comité régional, il y a même le comité national. Donc les femmes ont des espaces où se réunir au niveau du service du développement communautaire de Pékin. Donc, quand nous, nous avons la chance d'avoir une maison, et c'est la plus grande maison à Pékin, parce que nous avons un grand espace. Donc nous aussi, nous sollicitons aux autres maires, nous sollicitons aux autres autorités administratives hein, du département de Pékin de bien mettre en place des maisons de la femme au niveau de chaque commune. Parce que elles doivent travailler, elles doivent montrer leur place dans la société. Parce que les femmes représentent 52% de la société. Et les femmes sont intelligentes, et les femmes sont fidèles, et les femmes aussi travaillent mieux que les hommes. Les femmes presque s'activent toutes dans les secteurs informels. C'est pourquoi elles ont besoin d'espace pour mener leurs activités génératrices de revenus. Les, hommes occupent plus d'espace que les femmes mais nous, nous souhaitons actuellement, et la tendance va se renverser au bout de 10 ans, d'une décennie, vous allez voir, ce sont les femmes qui vont occuper presque toutes les places. Actuellement, on parle de parité, on parle de genre, mais parfois, les femmes sont beaucoup plus engagées que, les, que certains hommes, du moins. Les femmes, je peux dire que toutes les femmes sont engagées. Elles mènent leur travail librement et fidèlement. Donc, si on renforce les femmes, c'est un développement, ça fera un boom national. Ça fera un boom pour le président de la République, ça fera un boom pour le Sénégal. Donc, aider les femmes, appuyer les femmes. Ce sont les femmes qui travaillent mieux, donc il faut les appuyer. Et c'est la couche la plus vulnérable aussi. Il faut toujours appuyer les femmes. Ce que nous sollicitons le plus, c'est des mesures d'accompagnement. Parce qu'on a bien beau une maison de la femme qui date plus de 20 ans, mais actuellement, tout le matériel est vétuste. Depuis lors, on n'a pas encore de renforcement. Donc nous sollicitons un renforcement institutionnel, un renforcement au niveau des activités. Parce que la femme, quand on la forme, les femmes sont déjà formées, mais elles ont toujours besoin de renforcement de capacité. Parce qu'il y a toujours une évolution, surtout au niveau des nouvelles technologies. Parce que les femmes doivent avoir des formations, doivent être assez outillées pour pouvoir gérer leur, société, pour pouvoir gérer les petites et moyennes entreprises. Parce qu'actuellement, les femmes, parce qu'actuellement, les femmes veulent bien travailler, mais elles ont un problème de gestion. C'est pourquoi nous avons besoin encore de renforcement de capacités sur le problème de gestion administrative et financière, sur le problème de l'éducation financière, sur le problème même de renforcement de nos petites activités génératrices de revenus, comme les transformations de céréales locales, les transformations les fruits et légumes. Tout, les femmes ont besoin de tout.